يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الرجل عندما يعقد قرانه على فتاة هذا لا يعني أنها أصبحت عبدة عندك تتصرف بها كما تشاء بل هي أمانة عندك الله عز وجل شرع الزواج للرجل أو للمرأة ليكمل الرجل من نقصه بالمرأة ولتكمل المرأة من نقصها بالرجل أي كل منهما يكمل الآخر ثانيا المرأة التي تقوم بخلع الحجاب أو بالتعري شيئا فشيئا لدافع الحرية أنت لم تخوني نفسك فقط بل خنت الله والرسول ثالثا من يطلق بصره يمينا وشمالا احذر فهذه خيانة لكل ما تحمل الكلمة من معاني لأن الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون لا تقل لا أستطيع ولا تقولي لا أستطيع لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فطالما أن الله عز وجل قد كلف الإنسان بغض البصر فإنه يستطيع